Τι θέλεις να κάνεις με τη ζωή σου. Δεν έχεις ιδέα. Υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες. Ναι, εντάξει, το να κάνεις αυτή την πρώτη κίνηση από το σχολείο ή το κολέγιο προς τον εργασιακό χώρο είναι δύσκολο. Όμως αυτό που απλώς πρέπει να γνωρίζεις είναι πού και πώς να ψάξεις για να κάνεις μια καλή αρχή. Ίσως να είσαι όπως ο Πίτερ. Ποια είναι η ιστορία του. Λοιπόν, ήταν στα 16 όταν ξεκίνησε να ψάχνει για δουλειά στη χώρα του. Αυτό που πραγματικά χρειαζόταν ήταν πληροφορίε, καθοδήγηση, ευκαιρίε κατάρτιση και πρόσβαση σε εργοδότε. Καλέ επιλογέ για εκείνον ήταν τα ιδιωτικά γραφεία έβρεση εργασία και οι δημόσιε υπηρεσίε απασχόληση. Στην ουσία, η Δία είναι πραγματικά χρήσιμε εφόσον ψάχνει για βοήθεια στο διαδίκτυο, μέσω τηλεφώνου ή διαμέσου ενός γραφείου για το κοινό, μιας και το δίκτυό τους έχει περισσότερο από 5.000 γραφεία σε 31 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, διαθέτουν ομάδα συμβούλων Eures που μπορούν να σε βοηθήσουν εάν θα επιθυμούσε να δουλέψει σε άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση αυτή, μοιάζει περισσότερο στην Καμπριέλα, που στα 18 τη αποφάσισε ότι ήθελε να δουλέψει στο εξωτερικό. Το σχέδιο η πρώτη σου εργασία μέσω του Eures ήταν ιδανικό για αυτήν, αφού είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να βοηθά του νέου να βρουν δουλειά σε άλλο μέρο μέρο Συνδυάζει τα προφίλ των ατόμων που αναζητούν εργασία με υπάρχουσε κενέ θέσει σε εταιρείε άλλων χωρών, βοηθά στη συμπλήρωση αιτήσεων, παρέχει συμβουλέ για συνεντεύξει και άλλα. Μπορεί ακόμη να προσφέρει μετρητά για την πραγματοποίηση ενό ταξιδίου για συνέντευξη ή στην περίπτωση που μετακομίζει στο εξωτερικό για δουλειά. Η ιδέα του να σκοτώνεσαι στη δουλειά για κάποιον άλλο σε όλη σου τη ζωή απλά δεν σου κάνει. Τότε είσαι σαν τη Σάρα που στα 17 της έβλεπε ήδη τον εαυτό της σαν επιχειρηματία και είχε κάποιες φανταστικές ιδέες για τη δική της επιχείρηση. Πρώτα όμως ήθελε να αποκτήσει δεξιότητες και εμπειρία πάνω στη δουλειά, δουλεύοντας για μία ΜΜΕ, μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένα εφαλτήριο για το μελλοντικό στήσιμο της δικής της εταιρείας. Η Σάρα βρήκε κάποια πραγματικά χρήσιμα σχέδια στη χώρα της, τα οποία υπάρχουν επίσης και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά παρέχουν κάθε είδους υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένη της πρόσβαση σε δυνητικού εργοδότες και σε ευκαιρίες χρηματοδότησης όπως η μικροχρηματοδότηση. Τώρα πίσω σε σένα. Είσαι πιο ενθουσιασμένος με τους πολλούς δρόμους που ανοίγονται σε σένα. Ωραία λοιπόν. Επειδή η αγορά εργασία στην Ευρώπη χρειάζεται πραγματικά τι δικέ σου δεξιότητε, ιδέε και ενέργεια, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, την εμπειρία ή τα προσόντα σου. Λοιπόν, τι περιμένει, μη διστάζει. Κάνε το πρώτο σου βήμα προ το μέλλον. Η πρώτη σου δουλειά είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις.